Thank seconds till the enemy reaches the battle. Hey, Smash them. Di sana, eh. All troops deployed. Double kill. <laughs> ngerjain agam yuk. Ayo. Wow. Ngerjain gimana? Oke. Awas, Rukun gua kerjain, Gam.